Eh! Ndeti yo penza nde oza penza bonga na banga ka yo. Yo, nga na banga ka yo. Nga penza Shimita na banga yo. Mbali osombo na Tati Nada na za pede. Purchase your tracks today. Temps fort temps fort eza emission oyo bolingaka makasi parce que boyebi nde yango nde ba secret ezali c'est pourquoi nazo senga na bino nde tous c'est ça le moment ya ko s'abonner massivement na kati kapesa television po o rate actualite te soki olingi ozala bien informe meka kaka ko fina kaka bouton ya rouge wana o genere fils au con azo lakisa yo Okozala directement abonne na kati ya katika pesa oko rate eloko te oza lokola information voilà biso koyeba musala nde mutu esala que no to avance plus koleka bango merci na numero 00 ya katika pesa television la femme de son homme patronne la barona Katika pesa eh maman patronne soki olingi feti na yo ezala kitoko soki olingi feti na yo bato balia basepela balia bio balia biloko ya bien surtout ya culture ya mboka eh, donc il faut solliciter service traitier kapesa okozala desi te le sommet kapesa notre papa notre patron papa social merci mpo na confiance na fidelité ozopesa biso ya kosala mosala oyo pourquoi pas na fils okungu hein, fils okungu de tous les temps de tous les jours Le realisateur du saint esprit voilà temps fort ya lelo eza special nde ya sano bosabone mpo borataka yango te parce que ya lelo eza special lelo tokozala na moko ya baartiste oyo asala fierité ya mboka na biso na domaine ya comédie eh, asalaka mpe cinéma ye nde aza invité na biso ya lelo tosolola na ye mwa plus oyo etali eh, évolution ya baartiste comédien ya mboka na biso ya république démocratique du congo na tokoluka toyeba vérité moko boye oyo ebatami parce que temps fort Oyebi yango nde ezalaka donc partie wana ezalaka partie ya ye ba pesi ba verite oyo naza nde na plateau wana ba pesa mbote shimita sokoloko international boni sante. Ouais, bonjour Eve Motayo. Bonjour na maman Cathy Kapesa, ya papa Kapesa. En direct des États-Unis. En direct des États-Unis. Mais tandeka na ye na moi na kondi na yindi na baby. Na sika ta nga senga mbongo te. Mais so otie na loboko Moto mobimba muasi mobali eh kimuasi nde epesa coop normal eh ya Freddy na kati ya makambo mabe eh pa Freddy ya pa tonton bee ko Freddy apres ko naye sikoyo mon president mbaliosombo en direct de state donc mikolo mpenza na states taka moto avanda pembeni na mur ya Michael Jackson eh donc ye sikoyo akangamii voisin voilà Randy Orton siko voisin na ye. Vraiment. Le boss c'est le président Freddy ah, Yambalio. Vraiment merci totala ba vidéo tomona makambo. Topesa makambo biso pe kote topesa makambo. Tozia ka arriver na yo na Kin. Toyambo mpenza ti ofe nde bayambi ya bango ba warrior nde bayambi ya bango ba golois biso mpe toyamba ya biso ya difre Tango oyo nga na force. Eh. Na leki pe sous na temps fort. Na temps fort. Epa ma kati. Epa ma kati kaka. Voilà, to que ne première question oyo to funga na ngo émission na biso sokolo ko international. Kombo wana sokolo koro. Koro international. Sokolo kok. Sokolo kok international. Et ça la rage et kota et ça la mamebele. Origine nango elakisi no nini pe ozuaki yango ndenge nini sokolo koko international. Eza ba kombo ba pouvoir ozo comprendre meme nzambe tangu akoma ko pesa pouvoir epa abalayama alongolaki ye abalayama akomisaki ye abraham po apesa ye pouvoir akutaki moise soki pe mose soki pe moses tangu azo pesa ye pouvoir akomisi ye moise donc eza lokola ba biso Tango tolongwa bali tokoma ba shimita ta to kota na kati ya makambo boye sokolokoka international directement mpe peli mama mpo sokolokoka eza no moko fetiche donc eza mpenza kindoki donc ndoki international ndoki international eh, eza ndoki mosusu donc ye alukaka aux envira na ye ah. aza juste nga na 5 avenue mosusu mpe ya di quartier azali mosusu mpe akolongwa bandala ke ti kitambo mosusu mpe akolongwa gomba ye ti kimantieke mosusu mpe akolongwa donc eza bongo sikoyo mosusu mpe akolongwa na congo ake braza gabon maroc cote d'ivoire asali mpe bondoki sikoyo ngai naza sikoyo ndoki oyo naa na passeport rouge passeport diplomatique ozolobeloo mabe ozokumisa mpe ngai sikoyo na ndoki oyo passeport diplomatique Ii donc na longwa na Congo na kota na ba palais na ba Italie na koti na ba, ba, ba, ba Bresil donc eh, kasi te so na tele na Himalaya na bona mona mama abenga mayama donc eh. so na bina na, na, na Bresil na mona masa na nga ndaya ba mm. gelose eh. donc so na bina koti Londres na moni ba ya golf mbala ba ya Didier Bolafa ba maître Requeblanc ozo comprendre wati ko niveau kindoki to wati ko niveau kindoki na ngai donc so na bino koti siko France eh. so na bino na France na mona ba ba ba eh, ba papa na ngai César Massamba hmm. baza wana na France ba ya yuyu cathédrale l'homme en couleur l'homme aux yeux bleus baza wana so na biso na zongisi mwa moke namoni baya lycée mbungu baye lycée mbungu na kati ya grande bretagne karine karine ya lycée mbungu karine kibungu na niveau ya canada donc euh, congolaise eh? Ah. Eh, mais niveau ya canada karine kibungu aza mpe kuna portal ah, tosiko ye te nayebi se lomo sa keba na bandoki oyo bayaka epa bino wana loki oyo osetrouve na mai yango kali eh, bosokolo ko international tala niveau sa promotion kindoki na ye ngai ah Sikoyo lelo aigle mobutu par rapport ya vitesse ou bien kaka batu nde ba pesaki yo ba kombo wana po ya revelation yaya temps fort eza emission ya ba revelation na revele yo na eloko moko misu yo moko oyebi te yo temps fort est ce que oleki na temps fort sikoyo omoni président moko na afrique azalaka exemplaire te lokola président Desire Mobutu, eh. Sese Seko, Kukuwendu, Wazabanga, le maréchal. Eh. Eza na président moko te na Afrique azalaka exemplaire lokola ye. Voilà. Eza na président moko te na Afrique oyo oyo ba président mosusu baza ko respecter, baza ko banga lokola Mobutu. Mm. Ozo comprendre? Mm. Eh, sikoyo ba biso ba oyo quelque soit na espace moko ya temps mwa moke mais batu deja ba comprendre que muto yo an elo mo boye donc niveau azo kendelele niveau makambo ndezo yelelela te mobutu siko batali susu mutu makambo ndenge ezo ba film ndenge ezo pesama ana visual likolo aigle oh. eh yango wana biso kumu ozoka problème na se biso be kala pe te tofana totali boye par rapport ba vitesse ya kolia Na niveau ya ba Etats Unis mwasi olingi olia bio olia pena biloko ya mboka na bino feti na yo esimba bien il faut kota te kaka kapesa ah, service ya te kapesa donc seke mère pe ndenge na famille kuna famille mobimba penza na kati ya Etats Unis na kati ya Etats Unis mama Liza Mwamba aza kuna uh-huh. eh, ba Gloire Kembo baza kuna donc nana bato ebele kuna oyo ozwa bato lokola bavie na ngai fabrice kamoni mhm. Donc mwana Chicago ya solo baza kuna. Bakende olia kuna. Voilà, je crois bo comprendre kombo ya solo. Ve, so bana posa ba yelia pondu ya limbondo, mayebo, mbinzo, taba, bokoko, oh, mbembe. Katika pesa. Ma katika pesa. Ma kati. Non lela. Nabi ya mili ke oya mai oya. Voilà, ouais, les artistes sokoloko international, je crois bo comprendre euh, moi ba kombo na ye, ba titre na ye par rapport ya ba vitesse na ye. Aza pe awa na kati ya congo ape na mouvement na ye toyambi ye lokola artiste comedien ya mboka na biso oyo pe azosala fierite na ba image toomona na niveau ya ba television awa o diffuse na mayele tolingi tosolola oyo etali art lokola artiste art oyo bosala comedie tozwaka ya 2000 awa ya 2022 2021 Na art oyo ba papa na biso ba Kwedi basala, paix à son ame, oyo basala na ba temps wana, omona avancement ezali to boza kaka nanu kaka ko rond point par rapport ya ba vision na bango? Bon, merci pona question. Toza ko rond point te. Vision artistique na biso evolue. Evolue dans quel sens? Omoni soki tozongi tant totala ba groupe salongo tant totala ba groupe salongo tomona ba ba yaya ba maître paille voilà ba ba, ba père na so ba kwebi mm -hmm. bangafua banani bangadiadia banani voilà bantsakala ba mm. ntsakala oza komona mingi baza ko utiliser mingi kaka studio voilà oyo akoti awa akobima awa oyo azongi awa ake boye scène esalama Tozongi su mua muke susu na ba les annees ba 90 ou bien 80 et quelques si je me trompe pas. Theatre ezalaki ko se passer kaka mingi na studio Mama Ngebi. Voilà. Ezalaki kaka juste bongo na Mama Ngebi. Tobandi ko evoluer, tobandi ko evoluer et après toye ko comprendre esalamaka ndenge nini. Non, il faut na ndako ya propre. Ndako ya propre, ya propre, ndako ya propre wana soki esenga nini te. Mutu wana soki tobe azala mvuama to patron ce que esenga faut azala na palais ya bien, car ya bien donc oyo ozua sikoyo image soki ozongi omona maman directement ba la vie est belle ok la vie est belle e dressa lisusu biso mvuandu eh la vie est belle donc otali sikoyo vie ya mvuandu voilà otali comportement ya maman ndingari maman ndingari otali comportement azalaki na bana na ye na locataire na ye donc okei o comprendre que tozalaki na classe A classe B voilà, classe C voilà donc euh, nde sikoyo tozocomprendre non c'est que scénario tant toza scénario il faut sikoyo tobimisa sikoyo nde baréalité quand on dit que nous faisons l'assemblant du vie réelle mm. Donc tout ça, la ressemblance, il y a vie réelle. Je ne suis pas un directeur, je ne suis pas un abbé, je ne suis pas un militaire, mais dans le rôle parfois, ben, c'est que tu vas jouer militaire. il faut nasala nde nini non militaire atambolaka boye militaire so alati mbro to teni atambolaka boye alobaka boye asalaka boye donc euh, eteyi biso lelo echanza culture na biso so tolobi biso tozongi so à l'époque ezalaka ntango toolanda ba ba même si ba ba vieux na son sakana na ba radio voilà ozoyoka kaka mutu babeti nde baobeta na kiti pan hmm. pan eh, nasali na ngai eloko te babeti ngai katika pesa tv boyebi ye sere na ngai ya bien boye ye azalaka bakota bastate ye kuna partout so bobengi ye mpo na masolo ya service traiteur katika pesa aza wana aza mpe na chaîne na ye ya télévision katika pesa tv baoyo nyonso balingaka mpenza balambela bango bien na bafete ye ase deplasaka bomonaka bomona nde moto alela te me bosala nini boyoka eh, tozongi so tobimi basere na biso balipati banani babetoni Bazalaka soki bazo jouer que que soit triste to balobeli ye likambo moko boye okomona kaka akiti mutu kaka atie boye ah sikoyo lokola serieux wana toza ko comprendre makambo te biso sikoyo tolobi i mawa mais lelo sikoyo echanza so tozongi lisusu omona ve masasi aza ko jouer kizengi Mm. mais so ozwi sikoyo différence ya kizengi ya ve masasi ndenge aza ko jouele na babizengi oyo bave na biso shiko pululu mpe ya sonamba pesa na ba oyo ba sœur na biso Irène euh atala kombo ezo kima ngai oui oui oui oui ya Karine omoni ba biloko ba pesi ba sœur na biso Gladys Ida Aida omoni ba biloko ba pesi donc on comprendre que e changer et à la même époque là tozalaka na batu te na rôle à se déguiser akomi pede voilà lelo tomona ba ba Mike la Duchesse tomona ba Mastor Bakoma ba nada tomona ba masta na nga ba bifi bakoma ba ba tantine linda losako je le salut a passa mon president tomona batu ebele bakomi lelo ko joue ba ba pede batu mosusu bakomi ko joue na profite ka presse wana yo yo ko joue oza mieux personne expliquer biso mbali osombo na tantine nada naza pede bato moko boye batanga te baosala bamakambo ezalaki mpenza na bato basi mpenza te ozomona ezalaki mpenza na basi mpenza te mais ve aye kosimpose quelque soit na tonalité na ye atali kaka kebote bon nasala mwa mama moko boye aza na nsima monene nalati liputa fula na tie na bilenge na biso bato ya équateur eoleka nango epoza lelo epesa vie fredi makambo mbali osombo mama mbalio Ozo comprendre? Po son epoque wana basi bazalaki ebele tango lokola ba septième bagarre baye ba mami ba ba mère so ba Gabriel ba nani ba nani baye ye wana boye tango so alingaka koko jouer bongo te mais na temps wana lokola bango basi penza bazalaka zalaka te nde ya tali boye te na jouer mama a jouer mama lelo pe pesa makambo donc euh, na tiko na ngina loba siko nini ya Freddy akomaka mama mbali osombo sur scène quand il vient sur scène Directement a se deguiser akomi maman dès que scène esili azongi ya Freddy ye ya plusieurs personnes oyoyo a defoire mususu ya Freddy ako telema awa boye batu bao yeba ye te batu bao reconnaitre ye te mais soki kaka na minute oyo atelemi wana boye batu bako tonda te mais soki akoti kaka ata na maison moko boye alati ki mbalio kobima abima boye batu plein bayo kanga naye ba photos ozo mona. Donc c'est un peu ça. Tozongi ba oya sika ya ba oya ya la ne radio nga kufa mabe. Ah. Soit la ne radio nga kufa mabe. Ah non, ba tak pa radio ou des AFP sous des les gars, il faut qu'on kota kana kilelo. Donc ya kala ba tozo ba papa na biso lokola ba ba ba ba ba, ba promotion avec Kwedi, avec Doudou. Na ba msu ba tikali wana, ba msu ba tikali ba ba oya ba kufa kufa, ba ba tikali plus. Ba kokodioko bazali. Eh ba kokodioko baza mais baza na position te. Ba shaka kongo ah. Ba na position te. Eh. Sikoyo ya pasi eza exemple mukie ya vena papa na biso auti kobela awa ya ndimosi. Hmm. Akoti hôpital abela ye makasi nzambe asali ye ngolu awa biki. Kobela na ye ekomi batie baleka na television balelaka basengaka Balukaka ba sungi de gauche à droite soki pe artiste akufi surtout comedien il faut batu balelaka basenga ba prix na gauche à droite qu'est ce qui se passe ezalaka nini toza ba mandia te hmm. hein toza ba mandia te toza bata bisenga senga te mais soki biloko abongo ezosalama parce que mboka na biso ezoyeba kozwa soin na biso te ozo comprendre un artiste Faut azala fiere na oyo eza kati na ye. Nga lelo boye nayokaka mawa to nayokaka pasi komona ba ndeko mosusu ti lelo ba futa bien si ina po eza na ba a rebele ndeti ba ndeko sona micho baza na ina ba oyekola cinema. Ozo comprendre? Biso na bato to wana libanda na boye na to se retrouver na pasi bosko bango ba oya wana. Toza ba mandia te. mais mboka na biso nde ezo yeba kozwa soin na biso te c'est pourci komoni so moto abeli ezokoma toleki na itandoike oleli na yo te donc plus omoi tolela na bafai na biso kaka tolela na bafai na biso baoyo todedikasako baoyo tobwakaka ngai ya boye oyo mpe motema nde kotouche mwa quelque chose eye osombi mwa kisi batobolo mwa tonga cope ekei toza bamandia te sikoyo ezalaka nini babaka ntango bolia fo bobombaka mpe eza bino baza babombaka te boliaka nyonso obe bobombaka te obe ezalaka nde moke oyo tozwa adefo eza insuffisant hmm. ozo comprendre adefo eza insuffisant so ozocalcule ntango mosusu ndeti batraitement ya babapo eza ya ndimosi esengaki fa deplace akite mboka compte na ye ngai nayebi yango te ezweli nde ngai nayebi yango te soki ekoma osenga fa déplace kota okende fo azala na mutu na délégation kolia na bango baséjour na bango traitement na ye akalikile sikoyo boye mbongo wana aa nango te akokufa mpe akokufa soki atali boye naza moto oyo nalobelaka mboka na ngai nadefanda mboka na ngai naolela soki epa banani ifo azonga kaka palela soki ota mosusu mpe oke mpe boye mpo Bakotia ye na mutuka te to na brequer to pe nini te boye bake nde maman ti liboso ya ministère ba deposer ye non ce n'est pas du respect ça tantot bolobi biso te tokende na bureau bokende na bureau boye ba garde na ba nani babote non ministre ayamba lelo te il ne reçoit pas aujourd'hui Otefa audience omoni omoni omoni leta ke bino bozelaka audience mutu koto so a crampe c'est pour ce que omoni so ndeko na so moko akueyi totelemaka mbangu koloba loba loba loba loba po e se faire reveiller na ba fan na biso e se reveiller ba oyo yo bakomona ah te mutu boye aza malade esengo secours na biso c'est ça c'est pour ça euh, na révéler loko mo ba ndeko balandi na révéler bino loko mo boyebaka na kati ya mboka na biso RDC Oyo etali ba artistes ya comediens oza na quatre groupes ya ba artistes ya comediens wana oyebi? Quatre. Quatre groupes, quatre categories. Difference? Na expliquer yo. Yo kaka ba journaliste ya investigation hein? Mhm. Wana soko eza temps fort. Tomoni ba comediens ya première classe. Bango babeti ba traitaka na gouvernement. mbala moko première classe yango otya banani ka yo oyebi bango ena bike première classe atika na gouvernement première classe ya batie comédien atikaka na gouvernement après bango nde baza bareconi na mboka na biso bango nde baa na bafaveur ebele oyo onyongaka se onyongaka su yango esalako ndeni ntango omonaka bango oyo bokobeneficia bagrace wana to yo ozwa yango te mai bosala mai mosala Merci na président Félix Tshisekedi Te wazekwa. Tshisekedi ya République te. Te. Mukwa bongo mtalobe loko. Ah. Omoni monstre d'amour. Mboe. Eh, Mukwa bongo. Mm. Mais c'est Google. Mm. Omoni mboka na biso. Eya na kimtea mabe maka makasi. Tolingani te. Ozo comprendre? Tolingani te. Invitation ewuti na palais ya presidentielle. President alobi lelo na naposa nazala na ba artistes comediens. Ya première classe. Alobi ba artistes comediens. Ah. Alobi naza naposa nazala na artiste te. Ba artistes comediens. Hmm. Maintenant tu peux me dire Toza na combien d'artistes na kati ya Republique Democratique du Congo? Sikoyo yoka sikoyo message nde ekendaka. Sikoyo message wana ekomeli mutu moko. Na minute wana a creer groupe WhatsApp. Abendi, abendi, abendi, abendi, abendi, abi omoni groupe oyo ti nabendi bino kote oyo boye. Omoni lelo soki balobi kaka ete baartiste comedien nyonso oyo to atanga mingi aza artiste comedien tokutana na palais du peuple naozala sauf imprévu mais naosala nini naozala mpo nayoka oyo mokonzi ya mboka abengeleli ngai yango nabi te ngai apoze yo eh. question boye nakomisa yo mpenza mpo ngosala okokima ngai oza artiste comedien nayebi eza yango mpasi elefo mpe olalaka mpe bosutu mpe nogangi mpe na jésus abakomolela mpo anika ngai Mpo na nini nga te? Première categorie ya ba artistes wana ba betaka na gouvernement. Oyo soki lelo coop eye nde olobi bongo, baza dejà reconnu. Oyo ata president akangi misu ou bien ata batu mosusu ba kangi misu te ba biki etuluke soki ba comedien ba reconnu. Toza na Sai Sai, toza na Esobe aza wana, toza na eh, Chakala aza wana, toza na mama nga, mama nani? Bipendu. Ye ba kotaka na ba comedien toza na bodo toza na eprise elombe na continue to na suka na wana suka na wana kaka na suki na wana ba baza baza ya première categorie so yo tango mona ba nde ba kendaka bongo ko kuta na bokonzi esala ko ndenge ni ba tiki bino parce que boza ba tita comedien bino nioso chaque chose a son temps na quel sens omoni ba prise elombe pe omoni prise elombe nde omoni wana mm. Present Ladi Nzongo le phenomène ya eh, ya Werrason na biso ba comedien esobe voilà ezalaki na temps moko boye mpe na temps ba maître pai baoki ekutana na président Mobutu ye azalaka okei te ocomprendre président elombe na temps oyo oyo bapapa kwedi banani bazalaki mpe koki ekutana na Mobutu Ye pe aza koo kee te. Ozo comprendre? Aza koo kee te. Aza koo kee te. Donc, tozo respecter niveau par niveau. Voilà, il faut comprendre naza na artiste intelligent. Nako comprendre etant fort na ba artiste bo mitu esalaka. Donc réponse eza que non, eza niveau par niveau. Wana première catégorie. Towelela te. Mais na deuxième catégorie. Deuxième categorie eza genre ba artistes oyo ba betaka na ba mecene ya minene hein ba kangamaka na ba musiciens oyo ba branchaka bango ba kenda na bango ba poto deuxième categorie ya ba artistes wana baza mua reconnus ba bana commune moko boye Oso cop eye ya Vodacom ya ba biloko mususu ba nini kaka bana wana kuna bakendaka. Il ya des fois aleka na TV te mais oleka na TV. Omoni motayo omoni lelo na Kisasa hmm. ekoma ta moto asala andimi asala na ye hmm. mais Salaire ne so ebimi mutu oyo abetele coop wana alongolaka nini? Pourcentage. Pourcentage. Pourcent na ye. Ozo comprendre? Coop moko boye koya awa boye. Ndeti lelo toko signer contrat na mama na ngai Katika Pesa. Abi President Mobutu na otinda publicité ya staff na nga awa awa ya maison na nga. Faut elekaka pe kuna nde esalaka. Sikoyo eye na travers nga maman te na maman yo obeteli nga sikoyo cope wana te mère yo mpenza aza makambo to pese pib banini banini banini banini hmm. sikoyo yo mpe koto ozoyebisa yango olobi nga na obunda kuna na zolo pib mais fo le olesaka nga ocomprendre donc eza gere ya babiloko wana ah. sulutani mukulu lom ya miloda koka otyo olobela omoyo mikolo na internet a chacun a son chacun wana troisième catégorie eh, catégorie na bino te lelo eza sikoyo mutu car o oh, artiste na ndenge nini mikolo yako motambo wana car o oh, ndenge nini boye te bastaff nde mpe bakovanda mpe boye te o oh, star na biso tosala ye bakovanda mpe boye oyo kota tie mwa 200 mpe koto mwa 200 mwa 200 ebeti mpe mwa 2000 bal 3000 bal bacrele mwa bor moko boye ya epa kombo orule Eza pe lokola pe ba biso. ADG Eric Mwamba ko vandisa staff mobimba ya agence Eric Travel. Bon, Chimite aza artiste na biso ya kati ya staff ya fondation na biso FEM. Tolingi topesa ye fierite moko boye. Boye mpo nga asala fierite ya ADG. Mpo nga alobela nde ADG. Akabakaba mpe nde bakaa fort. Makasi kobukana te. Eh, Donc na minute oyo lopango lopango eza ya kotonda parking donc babiloko ya makande ekoti bafujisa makasi ekoti babiloko ya kande ye. Donc DG sikoyo ba toyebi ko kaba ngai na yebi yo ngai na yebi yo personne mo kaba surtout ba car kaba ba kasi boko pembe tata bolamu te muta mutu pa yebisa ngai bon na tanga ko mone ba ba ze belé ba yebisa ngai na boss to kaba ka hein donc euh, merci clavier merci euh, le DG international le Bende Pierrot hein donc euh, euh dans donc ba mbote na bino c'est un peu ça donc le ADG pe boko talbe ah Nde ni ba artiste ebele baolinga ba combattre aka mwana na nga Shimita mpo na papa na ngai hmm. te ngai mpe mwana na ngai mpe funa sala ye Shimita papa leka na palais zwa contact okomprendre mikolo folongwana mpe kingasani lara yango lukana ata mwa studio moko ata na njili lukana ata palais moko ata na lemba Yesanga bato ya Roma mpe obanga nga te. Mais wana catégorie. Eh, bato bayaya mosusu mpe bazwa bakar, bayaya mosusu mpe bazwa bakar. Na bandenge mosusu. Wana bato troisième catégorie. Eh. eh bino boye na quatrième wana bato troisième catégorie. Car nyonso eza car eh. art te. Voilà, merci ozo comprendre ba révélation ezo bima. Donc boko pas que non mboka na biso euh ba artistes bakabwana surtout comédien, hein. ba comédien bakabwana ba catégorie. Catégorie A babetana na bakonzi ozoyi President aza na posa batu moko bazua kaka batu wana categorie B eza ya ba mecene oyo bango bazua kaka bango donc mona nzonzing moko ya poto kaka bilongi wana hein mwa eloko moko boye publicite moko boye ba ba fredaco moko be kaka bilongi wana toye na troisième categorie ya ba pi petit ya ba vieux na bango baza ba relation na ba na ba pigma na ba compagnie minene ozo publicite ya reseau olia baluka bato bayebi musala mais bazua ba pi petit na bango wana Donc quatrième catégorie nde eza ba chimita oyo azo potana kaka na Eric na ye, azo potana kaka na DG, aka na DG na ye, aka ye moko. Eh, aka na ye moko. Donc so DG Eric Mwamba alobi ke non nde eza boye, petit na ngai tosala boye esimba esimbi pe. Naza na ADG, ADG Eric Mwamba le lion tranquille, le coach, le bâton de Moïse, mm -hmm. le paquebo de la monnaie. naza na ye naza na bapaster césar masamba naza na bapapa na ngai yuyu cathédrale l'homme aux yeux bleu l'homme en couleur naza na ba le roi le king ya golf mbala le roi de magester yango moi sikoyo nazoloba boye wana bato ya catégorie ya chimie ta bitumba ekoyo makasi na niveau ya kinia paster césar masamba merci namonaki eh, commentaire ya condoléance donc ekomelai nga merci eh, paster césar donc ekomaki Eh eleki na ngo pe bien nde mona mama Cathy Kapesa apesaki ba condoleances pe elekaki na ngo bien. Ah bitumba meko makasi bosala effort bosala chimie ta. Bosala ya kota na ra. Te bosala ye bokola na bona chimie ta te. Na revele na revele bino akota na rang parce que bitumba ekomi makasi malgré baespoir azosala na revele bino bolanda kaka émission na esili tokomi na tokomokoma na suka na revele bino Awuti ozwa eloko moko boye pona fierite na bino. Ah, ena ye moko akamwe. Na journaliste investigation, wana musala na ngai. Awuti ozwa eloko moko boye, honneur moko boye pona makambo na bino, mais si na mte musala ezali. To continuer mission, na revele eloko ya na sima. Lelo oyo Shimit artiste et comedien, president ye moko personnellement alobi na na posa ya garçon wana oyo asalaki pièce wana oyo alobaki eloko wana boye na na posa na ye na soirée na kozala nango na ba investisseur wana azala chimite apa ye babengi oye oti ngasani okomi kuna baboya kobenga bino nde mpo na complexe abe chimite akoma kuna boye Complexe esali ye president akoti boye shimita atelemi alongwe elamba president babe loba vitaminope na yango wana ezalaka nini différence na baartiste ya tshangu na ya likolo bokeseni ezalaka ebo nini elakisi ke baartiste oyo mpe baa na funa lukunga moamba baza sa complexe Ya ba complexe mpe bazali. Na bino nde babangaka bino mpo na bongo te. Te, babangaka biso mpo na makambo mosusu wana te. Babangaka biso mpo na makambo mosusu ndeti nga shimita boye bato ebele babangaka nga mpo bayebi ke c'est un soldat c'est un soldat obotola do marché te nga abotola na motu marché te nga travaille na ba lion Ngayi na travailla penza na ba lion na lega na maboko ya ba president lokola septième bagarre mwasi mutu ozo comprendre na vanda suko lokola papa pembeni ya mutu akembisa boule ibuba ma jivel shai ngenge ozo comprendre na vanda batu do na vanda ba lion makasi Na bana ba lion makasi. Donc na yo kutana lisusu na le lion tranquille. ADG Ricky Mwamba. Donc te ti lisusu emakisami lisusu ekomi ya makasi. Ozo comprendre? Donc na la complexe mutu te. Poso bino kuna bana patron na bino bokumisaka. Mm. Aza bino nga pe koto na kumisaka pe ADG Ricky Mwamba na kumisaka DRH Clever Kibila, nakumisa papa na nga César Massamba, nakumisa papa na nga Yuyu Cathedral, nakum do bato na otanga bakombo wana ba solo na bi ba César na obela traitement na okoka te mbongo ya ADG ordonnance yango oyo mbongo ya ba Yuyu na na problème ofai na futa palais mais na okoka te mbongo ya Ya golf mbala bo donc eza na artiste moko te akoki loba ke ba patron nionso to ya kisasa ya ngai eza ba musicien eza biso ba comedien eza na voilà. mutu na mutu aza na mutu na ye donc chacun a son chacun ngape na ngape na chacun na ngai eh. eh ngape na chacun na ngape na na bonga mana na tanga komona ye bien oh. chacun na ngai le sommet kapesa Chacun na ngai le sommet kapesa autorite morale babi motema ya maman Cathy kapesa donc bango nde basimbi oyo ezali kolia libumu ya ba congolais na kati ya Etats Unis wana Kodo kalunga Kodo kalunga na niveau ya Texas babi le bateau de Moïse ayumda kabola ocean ti ya nyati makolo ya Etats Unis Kodo kalunga Yango omoni Mike Ebora le Balthazar abisa nga abi en vrai Mike Ebora. Eloko exemple uti oloba. Hmm. Ya na ngai na na Grande Bretagne. Hmm. Ya Lucien Mbungu. Hmm. Basangani ye na Didier Bolafa de Londres. Dernièrement ya Lucien atindeli nga video. Alobi na nga bi petit na nga mela mai zala l'aise. Nazoya. tokozala esika moko eske esika moko na tokozalelana na congo to tokozalelana ene europe ocomprendre eh. donc chacun aso chacun nga mutu na ngai ya lycien mbungu nga mutu na ngai ya didie bolafa nga mutu na ngai maître babire ke blanc voilà tozonga nao na actualité tozonga sikoyo na actualité information chimita aigle mobutu artiste comédien ya mboka na biso Lelo oyo to mona peniel to za culture na ngo rdc ba bino bo zali bo sala culture ya mboka na biso ba nigerien ba za pe na ba ngo ba indien pe ba bilo musu ezali na lingi osa difference oyo bisa biso impossibilité eza wapi e uta wapi et pa na bino ba artiste to e uta et pa ba autorité ba diriger ya mboka Po basalela bino maisions maison cinematographique te lokola ba Nollywood ya production hein lokola ba Nollywood lokola ba Bollywood donc Nollywood na Nigeria toza na Bollywood na Inde ba indien parce que lelo oyo ba indien bazo kanga pe makasi na ba serie ya television sikoyo bino awa boza kaka b'eparpille ba shimi tela tshiangu ba na structure na bango kotoyo eh iye nde eh nani ya ba comedien pe mosusu Oyo ba elombe bazali eza mususu tomona ba ba ba ba ba esobe baza pe na nini mususu. Pourquoi cette difference là? Omona sikoyo ke bisika base ya sorcellerie esali nini? Efandi. Base ya kimotema mabe. Motayo, nayebisi yo tango tokutana na ba tournage, tokutana na ba deuil, tokutana na ba fete, tokutanaka ba wapi, tosalaka semblant ya koseka. mais na mitema tolingani te tenue compte eza na mutu mususu boseka naye kaka mpo boza sur scène sur scène un fut à deux fois producteur moto oblige bino bozala sur scène bino mbale voilà mais de la vie actuelle boyo naye bosalaka nini bolobana te donc nayesa mpe baproducteur omoni baku mosusu ebetama awawa eza baproducteur Exemple nako pesa ayebi ke nga shimita supposons na artiste moko to lobanaka te mais na casting ya film ena alobi bo tiaka shimita na nani wana ba sala nini ba jouer to boyaka te po yebi ke nde na yebo na yo zwata mwa mwa mega lara mega mwa nini nde ezalaka boye bo jouer bo sili o akangi bagage no pa akangi bagage no bo cope vide ya to lobanaka te Sikoyo nga na ye ah na joue na ye ndenge nini calcul nde nga nayebi te yo pe oyebi calcul na nga te eboso tosalani mabe sur scène ozo comprendre eh ya DCRA ka na Congo awa pe bayebani na kotanga ba kombo na bango te Baza kolobana te mais na ba film ba joue bisika moko po ba producteur bazo imposer bango ozomona donc tosalaka semblant ya bolingo toa na matanga ti na minute oyo na vie artistique tokomi na matanga lokola misato papa na biso caporal mulumba Boye eza na biso poudre de chasse oyo ya groupe cinéma sans souci voilà. mwana ya priero ndombasi na morgue tala sikoyo place ya kimutu ya mabe ebandi caporal mulumba depuis akufa ti lelo ti lelo oyo toke de mois parce que caporal mulumba akufi no toa na 4 4 dei na ya papa na biso vertus Ah, wana artiste musicien voilà. Voilà. Aza artiste. Aza artiste. Papa na biso Caporal Mulumba. Ye mta kufa liboso. Ye mta kufa liboso. Voilà. Ezaki kutu avant nga na voyager. Hmm. Si je me trompe nga na longo Kisasa le 8 septembre. Papa Mulumba sa kufaki. Hmm. Mais ti lelo ezala na reseau sociaux ezala na nini solo ebetamaka te pi roger kutu pi roger hein pi roger na pesi mbote porte parole ya werrason lelo association des artistes et comédiens moko boye si je me trompe pas na otanga nkombo te parce qu'il y a plusieurs associations bamatisi déjà banini babanderole mpo na président prix de chasse hmm. toye sikoyo mpo na makambo ya mwana pierrot hmm. Ya des artistes ba mi pesi cote ya pierrot pona muana pierrot ya des artistes pe ba mi pesi cote ya nani ya papa na biso poudre de chasse wana entre temps tozui no de ya caporal mulumba to isola ngo lisusu donc après avoir couvert de soki un mois to okende so deux mois papa botini ko so panzi po ayebani te ouais eh. OK ba caporal mulumba ba sala kombo na ba bulanga na mboka o oh. Ti lelo oyo Basala bongo Kanieto, liboso ya poudre de chasse. liboso ti lelo Kanieto ebetamaka ba musiciens Mpo na bayeba bango. Kanieto mpo na bango. Ba voyage ebele na mboka ebele, babima libanda ya mboka ebele, basala fierite ya drapeau na biso Voilà. koleka poudre de chasse. Voilà. Yoka sikoyo, mpo na nini ba rapidite poudre de chasse? Eh, poudre de chasse aza moto ya lelo, moto ya kilelo. Voilà. Ozo comprendre? Lelo nde makambo mayaka Aza tia moto na ya kina. kilelo. Eh. Bayebi que soki balobi bakoti awa ba ministre ya lelo ba jeune, ba patron lelo ba jeune, ba DG ya lelo ba jeune. Ozo comprendre? Mpo nga patron na nga DG Rick Mwamba ana jeune, ana jeune koyizama te. Moins de 40 et quelques na oloba te. Ozo comprendre? Bayebi que soki bakoteli ye boye ADG Rick Mwamba, président Foudre de chasse, groupe sans souci, bayebi que va oyeba mbala moko sans souci. Voilà. Nde eza boye eza boye eza boye ye pe lokola azala nde maboko pete pake bon eh, ya Willy Musheni c'est bon Eric Mandala Abedachou ozomona so bakoti na baministère bayebi kaka poudre de chasse mbongo ekosala nini ekobima mbango Sikoyo caporal mulumba baotala sikoyo aah ye esengaka ba ministre oyo ya ba kala wana esengaka ba kufa eh mingi pe sikoyo pe baza pe te aah ye penza ozo mona donc ozo comprendre tala sabotage ozo mona na minute oyo papa sikoyo pona nini nanu yango pe yango nde moto ezoki ko empeshe gouvernement moye esalela bino maison ya production te lokola ba Nollywood lokola ba. Est-ce que oyebi que ma famille eyaka awa? Ma famille eyaka awa. Ma famille eyaka na Congo. Ma famille so elongwa Congo ezalaki par rapport kimoto ya mabe. Moto bapesaka a gérer ma famille ya liwaka komisa yango lokola bien privé na ye. Ya ye na bana na ye na bana kasi na ye na bana groupe na ye. Nzoka te ma famille eza bongo te. Ma famille ezalaki eloko moko boye fo esalaka ba film ya ba selection. Oyebi lelo meme si ata na poto batu balembi ba bilongi voilà monotonie kaka elongi moko donc soki aye na chaîne oyo amona kaka mutu awuti otala kuna omoni kote oyo mutu awuti omoni kuna omoni kote oyo mutu non nous voulons posi du nouveau so olobi tozongi epa bandeko na so ba nigérien mpo na nini baobima mbala moko baose réchir okomona basali casting Bazui batu wana nioso tout oyo nde tobengaka batu ya batu ya suka bazui libango kaka MSU artiste kaka moko oyo ya makasi asala kombo ba imposer ye kaka bango wana po elongi naye kaka etire bazo fula ba bana bango bazo benda ba bana bango lelo soki otali na Nigeria omona bao bimisa mwana na ya mwasi ya awa wa 18 ans na mususu oyo munene wana bo aza munene boye Bazo bimisa bango. Ozo comprendre? Quelque soit ba kotisa recette, entre temps ba fula pe bango, elongi na bango moko ezo koma nao mbongo. Voilà, elongi na bango moko ezo koma mbongo, bozo yoka bo comprendre que non artiste. Biso to fula ma te. Artiste intelligent nde mutu aza na plateau, il fait sortir de ce qui euh, ce qui vient de lui comme euh, connaissance et comme souci. Donc eloko ozo mwa artiste comédien eza manque ya bolingo. Makati. Donc bolingo eza te. Makati hein. Mm -hmm. Katika pesa. Ma Katika pesa. Emission soki otali ntango opartage artiste oyo nyonso to apesa commentaire moko na ndenge moko ya bien te oso mpe ndenge nini hmm. benga motayo ayebisa ngai nazonga moto akocontredire ngai na makambo na aloba mama voilà. na ngai na papa na ngai kapesa autorise le sommet kapesa eh, autorise ngai nazonga lisusu voilà merci euh, joka bozo comprendre makambo na ezokendele Tokomi na deuxième partie ya emission na biso pe toshitaka parce que tokomi deja na suka deuxième partie wana soki oza temps fort sikoyo temps fort ya deuxième partie ya emission na biso tolingaka avant tokota yango bamusicien bayembaka yo oza lokola artiste comédien bandeko oyo baotala yo sepeliselanga brado brado brado donc brado brado azali kaka na kina donc brado brado shimita ye yo Donc yebisa vieux aza na kin a yebisa vieux aza na kin a shimita ye yo esalaka bien shimita deuxième partie tokoti ya temps fort lakisa bato batala oyo toza artiste et comédie siko nde navandi boye bamona te ke yo déjà artiste te bamona dg ya bureau dg moko ya compagnie moko boye na aspect ebele eh. patron moko boye donc bacomprendre eh. te sikoyo bali bayeba oza artiste et comédie balingi siko bayeba ke naza bayeba oza artiste komaki ah, siko fona sala ndeti nini bamisia bayelemba yembaka ti siko nga nayemba ah, yo te yo ya misie te yo sala oyo osalaka naza artiste ya comédien toza na bamatanga nde ezala kaka te wana te wana opesa communiqué eh. naolela sikoyo na nkombo ya caporal mulumba so nazalaki ya kotelema melangi na bina kaneton libumu dodora matoi jalousie miso kandakanda mpo ya lete yiyiyiyi wana banzembo vie euh, euh, caporal caporal mulumba sikoyo lisolo sikoyo nangi naloba na bandeko na biso eza boye moyibi moko bauti okange kote na biso Moyibi akoti na kati ya ndako, abandi koyiba, abandi koyiba, ayibi, ayibi, akoti na chambre ya ba parents. Papa alali, mama alali, babotaki kobota, bautaki kobota bana mapasa, bana pe balali. Muyibi tango aye afongoli ba tiroir azui mbongo azui ba telephone alingi abima boye lipasa moko mbwa aleli mbala moko ngee ngee ngee muyibi atali hum ti nabimaka elelela mbo oyo osalaka ba papa bango basala nini balamuka aye amemi mbo abandi obondela mbo atala misu bo amoni biberon atomboli biberon na munoko ya mbo e wo mbo abandi kobenda Mbwa azo benda, mbwa azo benda, mbo mwa pongi eye alobi te awa alali na kitisa ye, akitisi ye pe bien abaluka boye, mpia pe agangi nge! nge! atomboli mpia yi biberon yii mpia ameli, mpia ameli, ameli akitisa mpia boye, mbwa aleli lisusu atomboli mpia, atomboli mbo, asangisi bango akomi oyo koto atie biberon, oyo koto atie nanu mosapi, leta bana bazo lela moyibi atali boye. 5 heures 30 ah mais awa bakangi na bango ngai oyi basimbi bana azobondela abandi kolamusa baparent père double père double père double bolamuka omema bana baolela père double père double alamuki e eh, moyibi Oui ba gangi père double na moyibi te. Naza ko leka nayoki bana ba olela yango na kota pona memela bino bana. Merci. voilà, c'est l'artiste. voilà, c'est l'artiste de Chimita. Aigle Mobutu, hein, dans son record international. Hein, donc Mouyibi eh. a aidé ce wana Mouyibi a aidé bango to Mouyibi a aidé. Kasi ka posa Mouyibi ngwana. Po Mouyibi atali pena boye 5h30. Distraction ya bana tali kaka ke boye te. Soki ba beleli nga moyibi bako boma nga mabe. Donc alangusi ye moko ba. Père eh, double. Père double. Père double bola mko bo mema bana. Père double alamuki nga ganga moyibi. mpe na moyibi te na banda koleka nayoki bana baolela yango naye komemela bino bana voilà je sais que ça fait énormément plaisir à celui qu'on appelle euh, Gelor euh, King euh, Mikunzi G20 et pourquoi pas Eh ah service traiteur mobimba eh ba basi ya kitoko wana basalaka na epa mama katika kapesa basepeli mpe lisusu voilà chimita tokomi mpena tikaka na 2 minutes ya pamba basala biso sini wana na 2 minutes wana topoza oka question moko e question wana moko nde tofungolaka yango plus na badetail chimite artiste comédien Lelo oyo ozalaka complexe ya artiste moko oyo oyebi makasi obangaka ye kombo ye nani? Nazalaka complexe ya artiste moko nga na bangaka ye. Oyo obangaka ye comedien kombo ye nani? Jackie Chan. Jackie Chan aza na Congo te? te kasi artiste makasi onga bangajagana vrai comédien tobi congolais na congo awa ah. ah, na congo awa wana moko bangaka makasi oyebi komona ye neti yo mpenza nde oza mpenza bonga nabangaka yo yo nga nabangaka yo nga mpenza chimita nabanga yo te nabangaka motu te nabangaka motu te na respecta ndeka bamikolo nabangaka motu te na respectaka nde mikolo bapapa na biso bama basasi sikoyo motu na suka Pona nini ofutaka ba mbongo ba pesa ko ba brevet ba pesa yo ba trophee okana oleka nani okoka na nani na tshangu. Dieu m'attend parle po eza masumu debre nde. Yalaka yala yalaka yala ayebi makambo oyo natikali opesa mutu mbongo te po nga nazwa diplome de merite po eza masumu. Il vit mieux que moi maintenant du mois combien je peux donner à présent masumu yala ka yala ye na oke tambola na osana ba course tournoi ya projet ya film ya long métrage na ye ya Simon Kimbangu film wana président masumu faut to solo ba film ya Kimbangu wana sikoyo na opesi combien pour apesa nga diplôme de mérite bandeko na mérite oyo esengi na mérite na mérite diplôme de mérite par rapport Ya mise en scène na nga, scenario na nga nde na salela makambo na ngai. Omoni meme ba producteurs ya lelo a mona kaka na bimisa mbongo na nga na pesa Shimita a salela nga film, a salela nga ndeti film nini? Voilà motuna suka. Lelo oyo Shimita ba lobi mbongo yango oyo luka artiste moko bo tourner ne film bino mibale oyo esala succès monde na Congo ozwa nani? oyo motema na ngai esenga mais lelo sikoyo baproducteur bakoma na baexigence eh. atindelo mbongo atindelo na eh, casting deja producteur te tozwi kaka bosi na nga katika pesa eh. asala ne art te eh. ayemaka ma art te nasepeli kaka na yo abizwa mbongo yango oyo benge ezwi yanga artiste moko ya makasi ya monene oyo oyebi na mboka akosala mpe bien boselanga filme moko bozwa nani nazwa ferrari manzombi nazwa papa mokinzo wa bana na yo ti Te euh, ba president o. Oh. Ya ba groupe nini? Oh, ndeti president Manzombe aza president ya groupe Cinepro. Aleka pe na ba chaîne ya soka ya Congo. President nanga Mukinzo. Aza pe president moko kala. Na boko peka chimite ape na catégorie na ye. Voilà. tokomi na suka émission ya biso bokopa shimita na catégorie na ye aigle mobutu akomi na catégorie nde bakozwa shimita aigle mobutu ndenge nini oyo bandeko bato na poto na bandeko merci na baye nyonso tu botali ngai bino nioso bosepela na ngai mama katika pesa mwasi mutu mwasi ya mukolo na ye mhm. autorité morale ya somme ya somme kapesa voilà. donc eh, père nasengi mbongo te nazwi mpe eloko mpe te mai na oyo nalobi soki motema mawa ekozala soki otindeli nga ta code nakotya loboko boye nakozwa nakotya na poche donc euh, mon numéro de contact surtout whatsapp biso tosalelaka mingi whatsapp Plus 243 90 78 73 920 wana soki obengi to okomeli nga na whatsapp mbala moko mbala moko mbala moko moi tout na repetition ba brado bako ya talo ndenge na repetition voilà na repetaka chaque lundi kaka journée kaka moko na repetaka kaka lundi nga na mwana changu Mwana mabele mwana kingasani ya suka kingasani ya suka kota bave na biso chura mboma le mbatable kota baibu bashai ngenge ma jivel babiso babiso tolonda wana donc euh, kozwa ngai na repetition ezaka chaque lundi soki obengi ngai to okomeli ngai tokoluka ndenge ya koyamba yo bambote na ngai ebele ntango mosusu naprofite mama voilà bambo ba big salutation na ngai na mama na biso katika pesa pa, mama katika pesa ya osome kapesa autorité morale l'homme selon sa femme hein? l'homme en couleur l'homme en couleur l'homme aux yeux bleus mon papa Wana penza père na nga. Ya Youyou Cathedrale, l'homme en couleur, l'homme aux yeux bleus, l'homme en couleur. Ya Didier Bolafa de Londres, Yannick Immortel, Sepelas. Ya Fola Manzambi, Etoile ya Mboka, Etoile ya Suka. Ya Fola Manzambi. Ba big salutation na yo. Ya Golf Mbala, le roi du Nord, le roi des majestés, le king, pire vie ya pire petit na ye. Nde ezala kaka. Mon pasteur Cesar Massamba, famille Massamba mobimba na lela bino ndenge nga bino pe bolela ngai papa na nga Massamba voilà. Autorite morale ADG Eric Mwamba le lion tranquille ya mama Lisa Mwamba couple americaine ADG Eric Mwamba le lion tranquille le bâton de Moïse mokonzi DRH Kibila Claver DRH Voilà merci euh, c'était l'artiste euh... Sokoloko international Aigle Mobutu celui qui etait notre invite d'aujourd'hui temps fort d'aujourd'hui etait vraiment special consacre uniquement pour les artistes et comediens oyo Schmitt a revele biso que non entre les artistes et comediens bolingo eza te et puis ye nabosani ya Freddy Mbaliosombo eza Freddy Mbaliosombo eza Freddy nayebi kotala émission Veso na lobi mabe numero na nga eza wana ça me fera aussi du bien soki o porter nga corruption voilà. donc c'est ça mon president voilà merci euh, na euh, fils okumbu oyo asunga biso na réalisation merci na service traité mobimba ya kapesa na niveau ya états-unis kuna merci na podo kalunga bâton de moïse donc da pasola benda océan tia se retrouver na kati ya texas eh, donc euh, de la part de mike ebora Eeh le grand Balthazar donc pourquoi pas CG Christian Mankayi eeh ba biso omoni CG Christian Mankayi il faut obengaka mingi El Beta Betalix optique donc soki olingi ozua lunettes ya bien ya propre oyo ngai na souffraka na misu na ngai problème ya misu il faut okutana na DG El El Beta Betalix kuna makambo eza assurer pourquoi pas Ben Mvula donc ba bi monsieur monsieur le manager Africell a dit oui à Ben Mvula monsieur le manager eeh donc big dedicace à toi pourquoi pas Ah exaucier ah exaucier metiola eh na bosani mutu moko ya kitoko ba nini yesu ah. na bosani eza problème ah lukela ko ko nani ah lukela na problème ya lycée mbungu ya lycée mbungu ya lycée mbungu pire vieux ya pire petit na ye ya lycée mbungu famille mbungu mobimba na France hein famille mbungu mobimba na France botinda kaka ndenge ezalaka tosala kaka ndenge ezalaka kaka ya lisie naozela yo ya lisie naozela yo ya lisie naozela yo voilà merci beaucoup mpo eza artiste chimita donc euh, ye nde aza bongo biso mpe leo sommet ekapesa bos tozela kaka nde ezelazela kaka donc euh, makambo ezokende yango bien pourquoi pas baodi mianda mokani ya tout euh, ya junior longonzo donc bino tout herve motayo vous aime MTN Naomi Tshibangu depuis Angola ma preferee tu avais dit que tu iras être là bientot tozela arrivee nayo toyamba yo naba kin oyo esala bien Gvt Gstone Munoko depuis Sudaf mon artiste tu as de bonnes choses plein de succès. Toza wana fils okungu toujours na sima camera musala ekoba kaka abonne massivement abonne massivement et bozala deçu te parce que cathy kapesa na esili te bitumba ya mulayi ba verite ezo bimaka kaka donc biso il faut tokendaka kaka ya cathy ba verite ebimaka biso il faut tokendaka kaka tokoma kaka mais po yo oza toyebi ke tokoma bye.